इंदौर में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया सोमवार को शिव मंदिर में भगवान का भस्म और फलों से श्रृंगार कर धूमधाम से उनकी बारात भी निकली गांधी हाल स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर में इक्यावन सौ किलो रंगीन बर्फ से बाबा अमरनाथ की झांकी सजाई गई इस झांकी को देखने के लिए देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा यहाँ पर बेहद आकर्षक झांकी सजाई गई थी और देर रात तक यहाँ श्रद्धालु आते रहे इंदौर के सभी मंदिरों में शिवरात्रि का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया उल्लेखनीय है कि सालों बाद इंदौर में शिवरात्रि का पर्व सोमवार के दिन आया था देवगराड़िया सहित अनेक मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगाता रहा काटापोड़ मंदिर स्थित मन कामनेश्वर मंदिर में भी बेहद भीड़ रही भक्तों की देर रात तक यहाँ भी लोग दर्शन करते रहे कई स्थानों पर तो खिचड़ी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को खिचड़ी वितरित की गई एक मिनट नंदी बने हुए